спешить надо медленно. Так, слушаюсь. Уже иду. Стоп! Не торопи меня! Солдаты Получи! Сейчас жутко будет. Дышать надо медленно. Первая кровь. Ускореняемся. Сгрызу. Не меня. Сейчас жутко будет. Неужели догулялся? Что-то я тут забыл сделать отомстить. Череда побед. Эх, старость не радость. сейчас жутко будет. Укореняемся. Стук. Эх, старость не радость. Обидели старичка-лесовичка. Сейчас прольется чья-то кровь. Спешить надо медленно. Так Слушаюсь. уже иду. Не торопи меня. Череда побед. Бураненыч, ну а ты где? Неужели догулялся? забыл сделать. А, -а, -а. Бежать надо медленно. шутка будет. Вот так. Старость уважать надо. Погоня. Бежать надо медленно. Черека побед. Послушай. Радость не радость. Получи. Укореняемся. Уже иду. Бураненочка, мы обидели старичка Лисовичка. прольется чья-то кровь. Э, старость не радость. Так, слушаюсь. Птичка, на помощь! Сейчас жутко будет. Не торопи меня. Укореняемся. Эх, старость не радость. надо медленно. Так, слушаешь? Деревья иногда не те, чем они кажутся. Неужели догулялся? Ты забыл сделать? А! Пустить. Не торопи меня! Бураненочек мой, надо медленно. Фи, мерзость. слушаюсь. Не торопи меня. Ритуальное убийство. Череда побед. Это очень хорошо. Птичка, на помощь! Оберегаешь старость. Уже иду. Сейчас жутко будет. Погоня! Укореняемся. Дети иногда не те, чем они кажутся. <laughs> Не торопи меня. Уже иду. Сейчас жутко будет. Укореняемся. Не торопи меня. Сейчас-то жутко будет. Ускорение. Стук! Монстр повержен. Сейчас жутко будет. Уже иду. Не торопи меня! Яночка, ты где? Мерзость. Упорядился. Уже иду. Не торопи меня! Это очень прямо. Сейчас жутко будет. Не обижаешь старость. Обед. Вот так. Старость уважать надо. Деревья иногда не те, чем они кажутся. Укореняемся. Старость не радость. Скажу, будет. Мерзость. Первый штурм. Не торопи меня. Засада. Это очень хорошо. Укореняемся. старость. Сейчас скажу, будет. Чем они кажутся? Уже иду. Стук. и меня. Птичка, на помощь! Сейчас скажу, и будет. Разгрызу. Это очень хорошо. Так что, Шест, Деревья иногда не те, чем они кажутся. Череда побед. Незаменимый боец. Не торопи меня. Гураненок, смотри где. жутко будет. Дышать надо медленно. Как слушаешь? Птичка! На помощь! Получи! Превосходство! старость не радость. Враг Сейчас бежал. Так, Сгрызу. Засада. Это очень хорошо. Укореняемся. Сейчас жутко будет. старость. Не торопи меня! Уранежник мой, ты где? Деревья иногда не чем они кажутся. Призум. Так слушаешь? Старенький. Привет. Сейчас жутко будет. Не обижаю старость. Эх, старость не радость. Засада. Это очень хорошо. Укореняемся. Сейчас жук будет. Спешить надо медленно. Деревья иногда не те, чем они кажутся. контроль. <laughs> Укореняемся. боец. Напарник. Слушай, Сейчас жутко будет.